Quand ils sont furieux, ils gonflent leur cou et ils s'envolent comme des ballons. Dans le Nouveau Monde, le plateau de corail, c'est un endroit magnifique. Et on peut même y rencontrer des paoloumous Des ah, c'est comme un mix entre une chauve-souris, un mouton et un ballon. Un murciélago, ardilla, hinchable. Soft, puffy, bat mouse lambs On était quatre en chasse, mais quelqu'un s'est perdu. Estábamos luchando y en apenas 10 segundos ya solo quedábamos dos. Mataron a Will. hey, What? Sir Floofalot wiped me out pretty fast. And well, well, well, look who I found back at camp. The German guy. Hello. I mean, this dude did not care there was a hunt going on at all. I watched him walk out of that tent wearing fancy armor sets. Für mich geht es ums Aussehen. Unzählige Monster erlegt und daher eine Menge Ausrüstung zum Zeigen. y a los monstruos voladores. Es que no se quedan quietos. Mais ils sont où? Käfermanie, lässig arabisch, stachelige Teufel, ultraviolett, Heavy Metal. Der Kapitän. While the boy was playing dress up, I brought out the big guns to take down Fluffball. <laughs> yeah. Das bedeutet nicht, dass man nicht gut aussehen kann, während man das Monster erlegt. Et là, Will débarque avec l'artillerie lourde. Bon, il nous apprend que le quatrième chasseur était toujours au camp pour changer d'équipement. Y encima veo que ha ido a cambiarse de ropa. Venga ya, tío. We fought a little while longer. And then guess who decided to turn up? Oh, <laughs> Sie ne halt einfach nicht avec mon Swag Qu'est-ce qu'il a dit, Tim Je crois qu'il a dit que vous ne pouviez pas tester son style. <laughs>